Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the तो गाइस आज बन रहे चिकन आकान रोल्स ठीक है चिकन आकान रोल्स इसके लिए हम और किसी तेल लेंगे ऑयल और किसी ऑयल लेंगे देखिए ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे हाँ चिकन या का नूडल्स जैसे घर पे आप आराम से बना के खा सकते वैसे तो थोड़ा हल्की सी तेल गर्म होने के बाद हम ये अंडा है एक अंडे का हम थोड़ा सा बोलेंगे पकना रहा है तो ये अच्छा हुआ ये कटा हुआ चिकन चिकन बोनलेस हम इसी गैस में भूनेंगे इसके बाद में हमारे पास है ये वेजिटेबल कैप्सिकम और ऑनियन इसको भी हम डालेंगे चिकन करूँगा उसमें तो फिर उसके ऊपर से हम डालेंगे कैबेज और कैरोट का वेजिटेबल तो अच्छे से हम चार से पाँच मिनट फ्राई कर लेंगे तो नमक तो हम इसको होने के बाद तो बॉयल नूडल से नूडल्स को इसके साथ मिक्स करेंगे फ्राई करेंगे अच्छे से देखिए थोड़ा सा सॉल्ट और seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. move on each and every day. The past is where they say. Way back a year ago. I've changed for the better this time.